Hhayi-ke Bahlali, ke simbonge-ke uBig Zulu ngoba shame usawomunye okhona ukuthi ahambe athi uma ehamba around enze into ezinhle ebantwini. Ngithe uma ngabe ngifunda lana kuma-social media ngathola indawo lapho ehamba khona e-, ebusisa enzela abantu okuhle. Hhayi ngoba becelile kodwa uyabona yena ngendlela yakhe kushuthi usuke ebonile ukuthi kunesidingo sokuthi amenzele lowo muntu okuhle. Sibonge-ke uma ngabe kusakhona abantu abanjalo. Awume-ke ngize nazo iy'ndaba ukuthi wenzani iy'nto engiy'tholile azenzayo uBig Zulu. Mhlala ungakhohlwa-ke phela ukuthi u-subscribe-e, ulayikhe, ufolowe. wenze konke nje loku okuhle lapha phansi ngizolike ngikuzela nazo iy'ndaba Bahlali-ke ngithemba ngabe ngibheka iy'ndaba ngathola ngizithela hala kahla ey'ndabeni zikaBig Zulu. <laughs> Uma ngizithela ey'ndabeni zika-Big Zulu ngingaqala ngafunda. Kodwa indaba yakhona uma ngithi ngiyayibheka ngiyabona ukuthi kahle kahle la u-Big Zulu ubenza izinto ezinhle. Ubenza izinto ezinhle kwabanye abantu ngendlela mina engithe uma ngiyibona ngayibona ngakhona. U-Big Zulu la uke waba kwenye yama-restaurant. uyazi ukuthi-ke okay nami njengoba ngishethi ngaye ngasebenza erestaurantini yaseva abantu oh okay mina kodwa ngangisekishini ngibhizi ngenza vele zonke izinto ezenziwayo zokudla kwakhona yabo kodwa mase kuba khona laba abasevayo-ke abantu ngithema ngiyithonda bakhona engathi ubese wabusisa loku yena obekade ebaseva lapha etafuleni washo nje ukuthi akasho imali ayifunayo wase lo-ke obekade ebaseva wayikheshapha khona ekhadini uyasibona isibusiso esingaka lo muntu benga-expectile le mali but ngokuthi ubig zulu ufilile ukuthi nendlela abefuna ukum-appreciate-a ngayo wakhona ukuthi wathi akafake imali engaka instead of imali engaka indlela ambonga ngayo bahlali so kubalekile ke bahlali ukuthi sikhona ukubonga ngendlela ke ezahlukahlukene simbonga umuntu ngendlela ezahlukahlukene lento uthe wafundisa nabanye ukuthi wow uBig Zulu le rapper into eyenzayo shem emphakathini Kube sekuzoba khona enye futhi into engiyitholile, ngithole nokuthi khona la ekade ehamba khona, wathi uma ehamba lapho nansi le nganyana yamlandela ingane angabe eyentombazane noma eyomfana ingane yakhona yamlandela, no ngathi kwakuyintombazane yamlandela le ngane. Le ngane uma imlandela yaze yayongena naye kuphi? eSpiiti lapho phela la lokhuza khona. la kungathi i-trademark yakhe kahle kahle <laughs> lapho phela vele alanda khona amakhavela hawu ingane le yabe imlandela yaze yayongena naye phakathi kaSpeed eSpeed mayiyongena naye eSpeed hawu akabange sananaza akabange sashona le nale wavele wayithengela iphena lento lekhavena ingane le ibikade imlandela. Ngobineda nako futhi ukuba famous futhi ingane ivele yambona nje yathi hawe baba uBig Zulu iyamlandela yamlandela zawongena nesitolo sithi ye isizile nawukuthi imlandela iziyongena nesitolo ba ibe seyazitholela iphera le cathulo. ibese iyazitholela iphea lekhavela ebeyingali-expect-e yona kushuthi nje ibigijimela ukuthi nje ifuna ukobingelela umalume uBig Zulu kanti no uBig Zulu usezokwenza okungaphezulu kwamandla <laughs> ngiyabonga obahlali ngicela-ke nami ningenzele-ke kanjalo-ke bahlali ningisubscribe-ele ningilayikhele amavidiyo nipresse nje isithupha lesiyana sibheke phezulu niphinde futhi nishiye namakhomenti bahlala kodwa ngingashiye ebuhlungu ezongilimaza umoya <laughs> ngiyabonga abahlali ngiyanithanda kule njengey'thupha zegwayini babhayini